Interesatzen zeigula uste duzu egunero jaten duzunaren argazkiak ikustea zertan egiten gaitu pertsona hobe gimnasiotik irantezko kamisetetan igotzen duzun argazkiak. Zein balio transmititu nahi dituzu gaur egun arrokeria ez dago gaizki ikusia. Areago, ia ez dugu besterik egiten. Selfie gintzak ondoratu gaitu. Instagram bihurtu zaigu 2.0 ispilu Operatzen ditugulako bularrak, aurpegiak eta niak. Orain, inorrez dago lodiegi edo argalegi. Argazki on batek balio baitu, zarauzko etxe bate baino desentez gehiago. Niaren urrezko aroan bizi gara. Eta ikaragarri gustatzen zaigu zein guapo gauden esatea. Selfieak eten gabe egitea. Len horrela, zebilena, laguni gabe geldituko zen. Herriko arroa izango zen, herriko babua. Baina orain iritsi gara arrokeria gauzarik normal eta egin beharrekoena izatera. Gu, benetan, garenarekin ikusi gutxi duten pertsoneiak sortzen eta sinesten ari gara. Norbaite galdetuz gero benetan nor garen pertsonaia ura garela esaten amaituko dugu azkenean. Gu benetaz garenaz lotxatu.